Bonjour à tous les voix que vous entendrez sont faites sur Audacity sans support à la demande d'une personne. Il y a plusieurs réponses. Je suis là. Manon. Cyril les noms que j'y ai entendus. Puis le défunt dit qu'il est là qui n'avait pas le choix quand son fils lui demande de répondre on entend clairement oui chef. Puis il y a une insulte petite merde. Laissez-moi votre avis merci Tiana Sofane.